Halo guys, bersama saya Raditya Pramono Adi dan menu hari ini adalah ayam goreng SPG lengkap dengan sambalnya dan juga ada temannya yaitu tempe goreng, telur dadar, juga kerupuk. Mari kita langsung makan aja. Oh. Uh, memang ayam pagi itu sambalnya sedikit kurang nyantai ya. dan ya, memang pedas ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di berbagai macam video menarik lainnya yang akan datang. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen di channel official Cari Tahu Official. Sampai jumpa.